在周一的部分，我们会迎接的是天罡月行的日子，而当天呢，同时也逢到大退星数的一个影响之下，因此呢，它的负面影响呢，会变成是 double 乘与倍数的一个影响力。所以，如果你本命呢是有犯魁罡的朋友们，会切记要在当天不要犯了禁忌哦，不要吃牛肉跟相关的加工食品。 针对近期，如果你觉得你运势比较低迷的朋友，也会劝你们在当天呢，一样不要吃牛肉的这个相关食品哦。那么再来就是呢，在当天呢，这个大推心术呢，也会影响到我们的这个交易行为啊，也比较容易会误判一些局面，导致一些莫名的损失。所以我们要防交易有跟流财的这个影响，会建议呢，在当天呢少一些。 呃，这种斡旋或者是说是交易，尤其是针对比较大金额的，我们都可以缓一下再去拟定，才会是比较理想的哦。再来是针对周二这一天，我们会在十七点四十八分逢到土王用事，那它也意味的是呢，在这一天进入傍晚之后呢，我们就尽量不要去。 移动大型家具啊，或者是说去做翻土壤啊，移动盆这种盆栽啊这类的东西，那么在白天的时候是可以进行的，因为在当天的白天还有逢到这个大头休日，所以呢，针对如果要大扫除、要移动家具，那么都请尽量在白天的时候进行就好。而针对在当天同时有逢到了天贼以及驿马星宿的一个。 影响之下呢，会建议如果你本身呢是在跑外务的朋友，那刚好呢，针对年前哦，年关前我们要结一些案子的话呢，是可以很运用这个时候呢，去把一些本来不利于你行事的一些案子呢，在今天呢去强化，去把它挑战成功哦，机会呢会是相当大的，因为呢，在这一天呢，这两颗星数呢是比较能够呈现出逆转胜的这种局态。 所以呢，可以不妨呢多加的运用一下。那再来就是针对周三这一天呢，我们会迎接的是董公选曜的吉日，当天非常大力有婚姻、出行、开市以及入宅需求的朋友们，如果有要做沐浴的话呢，尽量挑选，比如说有这个果香或者是属于这种呃精油香味的，那可以帮我们达到这个。 开运呢，也可以让我们这个神经呢，可以稍微放松一些。而在经过沐浴之后呢，也会建议呢，我们可以呃帮自己透过按压特定的穴位呢，来打通我们的这个气，让我们呢整个这个气色呢跟气血也会更加的顺畅。那么在当天也非常大力力卷跟交易，所以本身有在涉猎投资相关的朋友们，在当天可以小小的。 加码一下哦。而下一个是针对周四的部分，我们会逢到的是月见土府。那么在当天呢，吉星呢是比较少的，所以呢，其实会建议在当天呢，除了不要动土之外，其他吉喜事呢也就可以尽量少取。我们呢就是先针对呢年前呢来先做一下准备哦，所以呢可以先针对环境的一个消毒整理哦。 那么再来就是针对周五这一天，我们会在下午的十六点三十分迎接大寒。那么针对呢，在维度比较高的朋友们，可能你们会觉得现在气候呢是比较难以忍受的，严峻比较冷哦。那么在当天也同时逢到了王侯腊。那么基本上呢，呃，因为在刚好呢，最近这几天的星数呢都不是特别有利于我们去开运。 所以呢，在这一边呢，就不会特别去强调这些开运的这些小偏方，而会是在日后呢，针对我们实质上迎接了立春之后，哦，也就是在将近我们要进入这个元宵的时间呢，我再来分享比较适当的开运偏方。那么再来就是呢，针对周六这一天，我们会迎接的是大除夕。 那么当天同时也逢到了是四元二将，要特别提醒一下哦，呃，即便已经接近七除夕，然后要进入到了这个呃新年，但是呢，它并还没有实质的进入到我们的这个癸卯年，所以呢，在当天除夕这一天呢，这个天狗影响的还是针对属老鼠的朋友们，所以还是要特别防范我们出入安全的部分。 尤其是比如说，有些人要准备去拿年菜啊，或者是赶着要呃南上啊，哦南下，或是北上啊，那么呃在旅途中都要特别留意一下安全哦。而在当天呢，要留意的就是有土温以及天温这两个星数，他们会启动。所以呢，老师比较忧心的是，在我们经历了这个春节的这个之后呢。 呃，整个疫情的一个状况是不是又会升再度的升温？那么会让我们的生活呢又再次的变得比较紧张一些哦。这个请大家都不要过度的松懈，该有的这个防疫措施以及应该要有的这个呃礼节好跟公德心呢，在我们出游的时候都还是一定要维持住。那么在当天呢是要留意的是，它是大力赠送的，所以如果有什么。 事情要去谈，或者是要去呃沟通，甚至要递一些状，我们都可以在线上的部分去做处理。那针对在周六这一天，它毕竟是除夕，好，那么我们在当天呢，也要有这个叩答上苍哦，也就是我们要祭神，或者是有些人需要祭祖，那么这边呢，提供一下适当的时间。 在当天的子时、丑时、寅时以及卯时，也就是从我们的这个半夜一路到早上的七点，哦，都是很适合呢，可以扣打这个上苍的部分哦。那么再来就是针对如果我们要祭祖的部分呢，就建议我们可以选择当天的未时，哦，或者是我们的戌时以及亥时。 那这个时间点呢，就会是我们的中午的一点到三点，或者是我们的这个呃傍晚的七点到十一点的时候，哦，会是比较理想的时间。好，再来呢是针对周日这一天，那么周周日这一天呢，我们逢到的是天蜡之城，那它同时呢也逢到了一龙治水。那么在去年老师有解释过，呃，有关于。 呃，这些易龙治水，它可能在这一年度会带来什么样的状况？那其实呢，针对易龙治水，我们要比较去留意的，会是针对呃这个水雨水的部分呢，它可能会比较遍布的不平均，不然会在特定的一个地方呢下大量的雨，啊，或者是呢它下的雨的时间呢，可能不是落在我们那个正常耕种所需要的时间，所以在蓄水的部分呢。 还有在包括就是各个区域呢，就要很去留意一下我们的这个冷热流啊，它可能这些气压呢会带来这个雨水分布不均的状况，所以对于在农业的部分或者是针对粮食采收的部分，在明年哦这个价格的部分呢是比较会有大波动的，所以是要去注意的一环。 那么再来就是呢，我们在当天呢生时呢是逢到了乌兔太阳日哦，所以呢在这一天呢，如果说我们有要做任何的祈福，都不妨可以运用生时的这个时间。那么当天呢要留意的这个生肖是属狗的朋友，因为逢到了白虎星宿的影响之下，记得呢我们要说吉祥话，还有呢尽量也不要呢去。 呃，跟别人有不好的冲突哦。那么在当天呢，是很大力。我们如果呢觉得想要在这一年的这个放假期间呢，可以好好休息的话，那么呢，我们也可以先重新针对我们的这个床铺的部分呢，做一个简易的安床动作。但这简易安床动作呢，可能是比如说我们拿这个尺去看。 你的方位是不是落在红字上面？那么再来就是说呢，我们可以重新铺上新的这个床垫啊，或者是说呃我们的这个床罩哦。那么把它洗地干净的，把它整批换上去。比如说我们可以换呃红色的啊，或是比较喜气的颜色。那么呢，它就有点类似像我们的这种类安床的一个效果。那么同时会建议这个时间点。 尽量要是在当天的这个五点到七点的这个时候，会是比较理想的，因为在这个时间我们逢到了朔，那么它也会代表的是一个起始点，一个好的起头，所以会建议大家呢，就尽量在这个时间点呢，来重新铺我们的床单被褥，哦，那么可以达到开运的一个效果。 好，那么以上呢是针对在当周的重要的日课吉凶，再让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是属猪的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在 这个礼拜呢，这三个生肖朋友，你们的心情呢是相当的愉悦的，非常的开朗哦。呃，在他人面前呢，都可以显示的很自信哦，给人那种很积极向上的感觉。所以呢，也是意味的是很适合呢去把握时机，好好表现的一个时间点。在当周运势不错，所以你会有相当的机会是呃是可以发挥去运用的，甚至呢也可以得到很多异性朋友中呢。 的一个协助哦，所以只要需要的人家的帮助的时候，一定要记得开口哦。而在当中，你们的财运相当的顺畅哦，赚钱也不需不需要太费力哦。那比如说，如果你是股票族的话，你就可以很凭直觉分析，那就会小小的有收获。那是不是感觉还蛮不错的呢？而如果你是针对你是商务人士，你常常需要透过一些。 呃，洽谈啊，谈判啊，来获取这个价差什么的。其实，在这个礼拜也有机会接到不少的订单哦，甚至可以把一些别人的尾单呢给抢过来。那如果你是一般的上班族而言呢，那么就是偏财运呢会比平常要再更旺一些，可以试试看我们的这个手气哦。比如说刮刮乐啊，或者是彩券呐，就可以买个几张这样子哦。 好，再来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友们呢，在当中的注意事项又有哪些？首先，第一个呢是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周是属于需要正面积极的一周哦。那么这个礼拜呢，有可能你会听到别人在你耳边啊，有一些闲言闲语，但是呢，你非常的正向，你都能够一笑而过，不会去跟他人计较。 而这样好的心态呢，就相对的能够让你在本周呢比较舒服的度过每一天哦。那么在这个礼拜也会建议你们要跟另外一半啊，或者是跟你合作的伙伴呢，要进行比较深层的沟通，因为这是为了让你们年后呢才可以呢，呃有更好的一个互动的模式。 那么再来就是，如果你是单身的朋友，或者你都是属于独行侠自行作业的，那么呢，你可能会觉得比较孤单一点哦。不妨呢，这个时候你可以给自己一个，呃，小小的 target，就是在这这个新的一年呢，找一个人呢，可以互相切磋学习，好，或者是可以互助，那么对你呢，会是有相当的助力的。 那么在当中呢，我们要留意的天数呢，有一天哦是周一。再来呢，针对我们属老鼠的朋友，我们在当周的开运花呢是睡莲。那么古埃及人他们称睡莲为尼罗河的新娘，那么常常会把它当做是壁画上的一个主题。所以呢，它还有香水百合跟妖精之花哦这样的一个别名。那么它的这个祝福之下呢，就代表是。 Glamorous，也就是妖艳，而他们也意味的是，你天生会给人有一股，呃，很难以抗拒的这种魅力跟神秘感哦。可是呢，你跟异性相处上是没问题的，但是面对同性的朋友呢，就很难以和平相处。所以呢，在谈感情的时候呢，绝大部分的时候你要留意的是，对方他有没有异性的这个，呃。 好朋友，因为很有可能呢，这些人就会是你的潜在的敌人或者是阻力，就要格外的小心哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属牛的朋友。属牛的朋友呢，在当中呢是属于获得肯定的一周哦。而在这个礼拜，你们相当能够展现你们自身的沟通能力哦，有机会在会议上，或者是呢，你们在家中都可以提出一些。 相当有建设性的建议，比较容易得到上司或者是家人们的肯定。那么，针对在有金钱利益上的部分呢，建议不要跟他人呢发生冲突，我们要以退为进哦。那么，在当中，你们的爱情运势棒棒的。呃，单身的朋友呢，尽量往外去走动，是有机会可以遇到我们这种会怦然心跳的哦，心动的对象。那么有。 对象的朋友呢，可以跟伴侣呢彼此温存哦，你们的恩爱呢会提升很多。而在当中呢，我们要留意的天数，有一天是周三。针对属牛的朋友，我们在当周的开运花呢是青窝。那或许是气候的关系呢，在南欧地区，他们呃本来可以开出黄色小花的青窝，他们在英国就会开不出花来。 那会让人家觉得他们是不是非常的害羞的样子？所以呢，他的祝福之下呢，就代表的是害羞。那当然呢，这也有一个隐喻，就是他们可能呢是对于事情的处置上面会比较犹豫不决哦，呃，然后会比较不好意思啊，并不是他不擅长去做决策。而这样的你呢，在这个礼拜呢，就比较容易会在紧要关头的时候呢，呃。 那个显现了你比较难为情的那一面，可是呢，人家觉得其实你应该是热情的，啊，所以呢，会建议呢，你还是要把你自己的这一个真实那一面表现出来，因为或许呢，这一面的这个反差萌呢，反而会让对方呢对你呢感到那个意乱情迷哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属老虎的朋友。 属老虎的朋友呢，在当中呢是属于可以展现才华的一周哦。那么会建议我们呢，可以运运用我们在口条上的优势哦，尤其是呢，呃，要以忍耐力来表现你这个自己哦。这样子呢，多半呢都可以提升你的好评。在这个礼拜，你们的这个脑袋呢相当的灵活，反应相当的敏捷，对于新的事情的接受度会方相当的强哦。 所以很适合去接手新的 task，接着这个新的任务呢，还可以引起到你的后面的这个财运哦，会更加的旺盛。但是呢，在当中呢，你可能会觉得，哎，我好像在这个呃 cash flow 啊，在这个支出的部分是稍微的会多一些哦。呃，先不用担心，因为如果它是必要的交际的花费，或者是必要的一些投资的这个。 呃，支出的话呢，你就是要去运用，因为呢，这个支出的一分，也许未来可以帮你带回三分的利哦。所以呢，还是要适当的去投资自己，或是投资别人。那么运势基本上在这个礼拜是还是呃中上的状况，所以呢，我们是可以运用当周的好运势去好好的发挥你自己的实力哦。 有计划呢，就着手去做，然后都可以期待是可以看到好的结果的。那再来就是在这个礼拜呢，如果你有在经手一些金钱啊、理财、投资方面呢，最好是以简单不花脑的方式来去进行哦。太复杂、太多变的模式呢，就比较容易会带来一些焦虑感，因为你会觉得我不擅长去操作。 哦，所以这个部分呢，尽量是以越简单的模式越好。那么在这个礼拜也容易得到另外一半伴侣或者是他人的支持跟照顾哦。所以呢，其实你在这个礼拜的幸福感呢也是满满的哦。那么在当周呢，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属老虎的朋友，我们在当周的开运花呢是西洋龙牙草。 那么，西洋龙牙草它是开杏黄色花朵的植物哦，它的果实外表附有一层这个绒毛，所以只要经过的人或者是动物都会沾到它的种子，它是借由这样的一个方式广布到各处哦。所以它的繁殖方式其实也就是依赖他人的模式。那么它的祝福之下，就代表的是撒娇，而受到它祝福的属老虎的朋友们呢？ 在这个礼拜会给人家的感觉，就是你们的依赖性特别特别的强，非常的缺乏自信心哦。那么喜欢这种个性的异性对象其实是不少的，但是呢，他既虽然是情场上制胜的一个武器，可是呢，在工作上呢就可能会略显不足，所以这个部分还是要拿捏一下。 尤其是如果你谈的是办公室恋情哦，再来呢，下一个生肖呢是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于处处得住的一周哦。而在这个礼拜呢，我们这个异性呢对我们的这个助力呢特别的强哦，然后相处上呢也是相当的愉快，特别容易受到异性长辈的一个照顾。 所以呢，你只要多表现我们非常的顺从一面，然后呢嘴巴再甜一点哦，就可以多收到一分的宠爱跟帮助。哦。那么再就是针对单身的你们呢，非常有机会呢找到兴趣啊，呃，跟你差不多的异性可以结缘哦。那么这样的状况就比较容易呢，让你们这个感情有机会升华哦，然后转为不同的。 这个关系，所以不妨呢，可以呢多加把劲呢，往这个方面呢去处理。那么再来就是呢，针对我们在当中呢，我们的这个应酬可能会比较频繁一些，所以你会觉得钱财比较难留住。可是如果我们花钱能够交到好朋友，其实也是蛮值得的。而这个礼拜也是很多的机会呢，可以透过跟他人的交流的时候呢，接触到很多新的事物哦。 所以偶尔会让你拼出一些呃奇特的灵感呐，哈，那你可以把这个创意呢留下哈，好好把握住，因为也许呢处处都可能是商机哦。好，再来呢下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢在当中呢是属于祸福祸相依的一周哦。而在我们讲到属龙的朋友之前呢，要先来看一下。 属龙的朋友，我们在当，呃呃，属兔子的朋友呢，我们在当周的开运花呢是这个蓝反篓哦。那么蓝反篓它的这个花瓣的形状呢，跟樱花其实是很像的。那它的这个颜色呢，其实会带一点点的蓝紫色哦。那么这个花呢，因为它非常非常的娇弱，所以呢，娇弱这两个。 字呢就成了他的祝福哦。而在这个礼拜呢，这也意味着是属兔子的朋友，虽然你们，呃，可能处处得到助力，可是呢，其实你们在身心方面是比较柔弱的。你在生活方式呢是相当保守的，你你会想说，呃，你有十足的把握呢，你才会去做新的尝试呃，但是呢，你的热情跟你的自尊心呢是。 没有办法那个被掩盖住的，所以如果你期盼呢，你的对象他们能够接受你的部分呢，那么你就是要把你真实的那一面呢，呃，表现出来，不要过度的去包装跟隐藏，来让对方直接来决定他能不能够接受这样真实的你哦，那么这样子你们才可以呢，真正的得到良好的互动。 他才会真的对你呢细心呵护哦。好，那么属兔子的朋友呢，我们在当周呢运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属龙的朋友，我们在当周是祸福相依的。那么要留意的是呢，你们在这个礼拜呢花钱如流水哦，而且不懂得节省。那么再来呢，在这个礼拜精神是比较差的。 可能是除了心累之外，或是心态也有关系，甚至也有可能是因为生理上，因为太忙了，太长一段时间没有休息哦，所以呢，要防就是这个心态或者是状态呢，导致你在进行业务的时候呢，造成一些不必要的财损哦。那么在这个礼拜也建议我们不要过度悲观哦，因为呢，呃，你在这个礼拜，也许你会觉得事情很多，或者是你可能会觉得。 总结了一整年下来看，我好像没有什么进展。但是呢，你的收获可能不能够用金钱来去衡量。呃，你可能呢可以透过其他的地方来发现你是有进账的。比如说，你有更多的经验值，你学到了其他的东西，或者是呃在人和方面呢，你有一些精进，这些可能都是一些隐性的财富，你忽略了去估。 估他的部分，好，那么再来就是呢，在这个礼拜，如果你是单身的朋友，你有遇到心仪的对象，那请不要迟迟不开口，因为你就很容易会错失良缘，要好好的把握机会哦，勇敢一点，因为呢，其实，呃，如果是已经暧昧一阵子的，或者是其实觉得。 呃，十十之八九，你们是互相都有兴趣的，那么这个幸福应该就会是属于垂手可得的状态。那么针对你们呢，在当周呢要留意的天数比较多，有三天哦。除了周一之外，还有周五以及周日。那么针对属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是螺旋仙台。那么在欧洲的这。 羊的这个灰墙铺草瓦的这个屋顶上呢，它们常常都会长满一整片的这个螺旋仙台，所以呢，呃，这也代表的是它像是被绿意所覆盖的生活般，充满了非常安乐的气氛哦。所以呢，它的祝福之下呢，就代表的是安乐。而针对属龙的朋友呢。 你们在当中呢，会给人感觉到就是性格相当的稳重哦，所以跟你接触的人都会觉得相当的有安全感。那么，如果呢想要跟你进入到下一个阶段，比如说进入家庭啊，或是婚姻的状态呢，那么他也多半都是喜爱孩子哦，然后呢是想要胜任为一个好丈夫或是好太太的对象。 啊，再来呢，下一个生肖呢是针对属龙的，呃，属蛇的朋友。那么属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要拿出魄力的一周哦。那尤其是在和他人交谈的时候呢，呃，其实你总是能够触碰到对方，所以呢，在这个礼拜会凸显你在口才口才上是相当的好的。那么也会建议呢，呃，如果 你想要那个突破，呃，对方的心房，或者是你想要攻下这个，呃，一些订单什么的，都是有机会哦，可指日可待哦，可以，呃，顺利的完成这件事情。那么再来就是在这个礼拜呢，呃，不管是别人愿不愿意配合你哦，呃，你都不会影响你的情绪，反而呢，会让你更加的积极主动哦。 所以呢，也这也意味着是在这个礼拜，其实呢，你呃比较不受他人的影响啊，甚甚至呢，你很容易因为别人的一个呃推荐啊，或者是协助呢，好，反而可以给你带来更多好的机会。那么在当中呢，我们收获呢是有机会呢比平常呢要来的多，所以呢。 而在这个时候呢，我们切记呢，就是，呃，在跟他人互动的时候，不要给人有这种呃自视过高的这种感觉哦，因为这样可能会得不偿失哦。那个循序渐进呢，才是最好的一个取材之道。所以在这个礼拜呢，呃，谦卑呢，也是我们需要呢，在拿出魄力之外呢，也要同时呃进行的事情。 而针对在当周呢，属蛇的朋友要留意的天数哦，是周二哦，所以在这一天呢，尽量呢要低调一点哦，比较不会有麻烦事上升哦。而针对你们在当周的开运花是亚洲的金凤花，那么亚洲金凤花它是相当受欢迎的这个栽培植物。 因为它是用来供奉在西元八世纪初以慈善奉献而闻名的约克主教圣约翰，所以他的祝福之下就代表的是慈善。那么受到他祝福的属蛇的朋友，你们会很重视友情，看到别人有困难，不管他是熟人还是陌生人哦，你都不会吝啬的去伸出你的援手。所以你在关系。 啊，跟就是人际的部分啊，都是相当的好的，而这个丰富的人脉呢，也会是你最大的资产。好，那这当然也包含了你的对象。好，但是呢，在看待对象的时候呢，不要有这么多的计较，才能够让关系呢走得更加的长远哦。好，再来呢，下一个生肖呢，是针对属马的朋友。 属马的朋友呢，在当中呢是属于不再迟疑的一周哦。那么在当中，你们感觉会有一些茫茫然，会有很多的事情的改变，会让你有一点不知所措。那么老师要提醒你们呢，就是不要惊慌哦，呃，做到处事不惊就好了。那么跟异性的关系，总会有一点暧昧的这种味道，可是呢，又可能因为你内心有所迟疑，而不会。 迈出这个关键一步，所以如果你真的想要进入一段感情，你只要主动就可以打破这个僵局哦。那么在这个礼拜呢，要奉劝你们不要去触碰证券股票市场哦，因为比较怕，只要你经手的都很容易会有徒劳无功的一个状况。再来，在这个礼拜要预防突发的状况，所以呢，多数呢，呃，这些状况可能都会是。 你早已预想过，可是呢，你却没有魄力去，呃，主导哦，或者是你只有主持一半，然后你就呃没有再跟上，然后导致发生的状况较多。所以呢，呃，会建议呢，你在这个礼拜，呃，要先去准备一下你眼前，嗯，之前处理过的事情哦，那就比较可以呢预防这个部分。 发生哦，那么在当周呢，要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周五。而针对我们属马的朋友，我们在当周的开运花呢是坛子婆婆纳。那么坛子婆婆纳它是自然生长在田里路旁的杂草，从春天到夏天，它会开着深蓝色的小花。 那经过干燥之后呢，它一方面除了可以治疗皮肤粗糙或是喉咙痛之外呢，那它也会被佩戴在衣服上呢，来就是驱除厄运哦。所以呢，它的祝福之下也代表的是除恶。而这个礼拜呢，除恶的另外一个意思也意味的是幸运女神的一个庇护哦。所以你要相信呢，你你是幸运的。 你呢，可以大胆的去走出你的人生，那样子你也可以迎接你的这个感情里的大贵人哦。好，下一个生肖呢是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢在当中呢是属于需要学会收敛的一周哦，而这个礼拜呢，你们的这个敏感一面呢会很容易被突出哦，而非常非常的去。 在意别人的一言一行，只要有一点点不合你的意，你就整个就会，呃，写在脸上，你就不悦感就很明显。所以呢，请要学习收敛，还有收放你的情绪。有些人你可以展现你的情绪，但是并不是每个人都有义务要照单全收。所以还是要看你处在什么样的环境，还有你的位阶哦。那再来要小心人际哦。 呃，或者是你的爱情啊，会悄悄的远离哦，因为主要还是因为他们觉得你这个人太难搞了，太难处理了。那么在这个礼拜也因为心情不好，所以你的花钱的欲望就会相对的比较强烈，支出也会变多，甚至你可能买回来一堆根本没有用的东西，是库存，这样会造成不必要的浪费。那针对呢刚认识的朋友呢，你反而会因为以为。 没有包袱呢，而过度的付出真情哦，其实呢，还需要再多加观察哦，不然呢，你很有可能会又受到伤害，所以这个部分还是要再注意一下。那么在当中，我们留意的天数有三天，除了周二之外，还有周四以及周六。针对属羊的朋友，我们在当周的开运花是虎耳草。 国草的学名非常的奇妙，从拉丁语直接翻译过来就是“割岩者”的意思。那这是因为呢，它主要喜欢生长在背阳的山下以及岩石裂缝处的关系，所以长时间下来，可能它真的可以把岩石也割开啊。那么它的祝福之下，就代表的是持续。那么受到它祝福的属羊的朋友呢，其实你们呢是相当的有耐性的。 然后耐力也相当好，所以你要把它用在对的人事物上哦。因为持之以恒呢，它是可以累积伟大的成就，但是它也可以累积负面的情绪哦。所以呢，什么样是适合你的，我们也要先睁大眼睛看清楚了再去追求哦。再来呢，下一个生肖呢是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢在当中呢是属于我们思维活络的一周哦。 而在这个礼拜呢，如果要耍起小聪明呢，你呢就能够让对手呢不得不去接受你所提出的条件。但是呢，你还是得要去用另外一个方向去想，即便你得逞了，你也要去祈祷对方是真心的这个去接受，而不是心中埋下很多怨言，不得不的方式接受的。 那么再来就是你们在当中的财运呢，起伏是比较大，比较不容易掌握，所以呢，不不建议投资的朋友呢，杠杆放太大。那有需要或者是有疑问的时候呢，尽量要求助于他人呢去做一个 double check 状况会比较理想。再来就是在这个礼拜对你们来讲是相当适合加班的日子哦，因为你们的精力非常充沛，所以如果你不加班，不妨就去。 这个健身一下哈，来运动一下，调剂一下你的生活跟步调。那么有闲钱的朋友呢，可以不妨买一个礼物呢，犒赏一下自己哦，可以让自己心情呢比较愉快。那么已已婚的对象呢，对于感情呢，你会呃显得是比较平淡一些哦。但是呢，不要那个让另外一半误解了你呢，对他是。 不在意的，所以这个部分呢，还是要适当的表现出你的关心哦。那么在当周要留意的天数，有一天是周五。而针对属猴这朋友，我们在当周的开运花呢是土马钟。那么土马钟呢，它是纪念由由亚马瑞斯的花朵。那么因为它创立的三圣一体修道会。 所以呢，他的使使命呢，主要就是把十字军在东征时被回教徒逮捕的基督徒啊，给买回来，也就是所谓的一个救济团体。所以呢，他的祝福之下，就代表的是 relief 救济。那么说，到他祝福的属猴子朋友呢，这个礼拜其实你们很容易在你们身上看到有博爱心啊，然后你们也是相当善良的。 那么你们也会非常的积极进取哦，也就是你在看到喜欢的对象的时候，你会很直接的去进攻、去告白，啊，会很全心全意的去投入。但是呢，你这个力道也要注意一下，就是你要先得到一些适当的情报，来知道这个人适不适宜让你这么做，才不会用错了方式哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属鸡的朋友。 属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于受到关注的一周哦。而在这个礼拜呢，有知名度呃会很彰显的一些机会，所以它也代表是你们在这个礼拜任何的言行举止啊，就更容易受到关注，要更加的注意哦。那么在这个礼拜小财亨通，天财运还是不错的，所以可以多收集发票之后呢，来对发票的时候，搞不好会有好几笔小奖可以累积个。 累积不少的小钱，那么再来就是这个礼拜可能临时状况会是比较多的，那么很多事情可能没有办法按照你原本的意思或者是你的想法去进行哦，要不跟人家配合，你可能需要去做一些退让，但是呢，这些事情呢总会在最后呢会迎来一个转捩点哦，所以你还是会有机会最终尝到甜头。 那么我们就可以不要太去在意这个过程的部分。那么在当中，你们要留意的天数呢？有一天是周六。而针对属鸡的朋友，在当周的开运花是秋蒲公英。那么秋蒲公英的花朵哦，它蕴含的非常蜂蜜的花，丰富的花蜜哦。所以每旦它开花的时候呢，蜂蜜呢都会蜂，那个蜜蜂呢都会蜂拥而至。 因此呢，他的祝福就代表的是 temptation 诱惑。那么这也意味着是属鸡的朋友呢，你们会让人家觉得你们是婀娜多姿啊，或者是与生俱来就是很有这种可以呃诱惑他人哈，有这种性感的这种魅力的特质在。那么通常就要留意一下，你会不会让人家觉得你会玩弄别人呢？哦，所以你的心态呢，一定要。 让人家觉得是认真的，好，这样子才能够真正的培养出感情，好。那么这个时候呢，也要提醒一下，每个人都想要谈一场轰轰烈烈的爱情，但是呢，我们也要切记，就是说，他也必须是要稳定成长的，才是算值得进行下去的感情哦，不然呢？ 呃，轰轰烈烈也代表它很快可能就会冷却嘛，所以呢，还是要维持一定的这个真心呢，才能够让这个感情啊长久哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在当中呢是属于需要打起精神一周哦。 那么老师也会建议我们在这个礼拜呢，要少一些的抱怨，然后要多一点的宽容，那你的生活呢才会有更加的和谐。那么在这个礼拜，如果你想要玩金钱游戏哦，要适可而止，见好就收，呃，不要太过贪婪，不然会得不偿失哦。所以有投资的朋友要务必多留意一下。那么单身的朋友呢，不妨可以到美容院去做一下护肤啊，或者是脸部的保养啊。那么这个。 过程呢，可能可以让你就是比较放松之外呢，焕来一星的不样貌呢，也可以让你呢招来更旺的一下桃花哦。那么同时，因为你在这个礼拜比较缺乏动力，比较容易感到疲惫，所以也会建议你们呢，不妨找一些比较有挑战性的事情来做，这样子可以让你呢再次的充满斗志哦，那精神呢也会感觉比较好一些。那在 来就是，如果你是有对象的朋友，会建议我们在当中呢，不要老是整天黏腻在一起，因为这样子反而呢会比较容易出现冲突。那么在当中你们要留意的天数，有一天是周日。而针对属狗的朋友，我们在当中的开运花呢是柯西加松。那么。 说起在这个地中海地方的森林呢，几乎都是这个科西嘉松它的群落地区哦，所以对于那个地区的人们来说呢，它就代表是故乡的一个既定印象。所以呢，它的祝福之下就代表的是安居。所以受到它祝福的属狗的朋友们呢，你们总能够让别人感觉到那种很伟大的母爱，无限的付出、包容的感觉。 呃，所以即便他们可能只是短暂的跟你交往，或者是呃认识你呢，都会觉得哎，我要跟你好好的，呃，安定下来，或是想要跟你就是有比较长久的一个关系。呃，所以呃这个对象的部分呢，可能我们就要慎选哦，然后呢，才可以呢把这个份缘分呢不断的延伸拉长哦。而最后呢，我们要看的是针对属。 猪的朋友，属猪的朋友呢，在当中呢是属于需要真诚对待的一周哦。而针针对单身的朋友，你们在这个礼拜呢，就比较容易因为我们的工作的关系而结识，呃，情投意合的对象，所以不妨要好好的把握一下。那要提醒的是呢，在这个礼拜不宜跟异性之间有金钱的借贷往来哦，因为我们很怕会因色而破财。 而投资的部分会建议属猪的朋友们呢，呃，因为这个变化比较快速的这种金钱游戏其实是不太适合你们的，所以会建议你们在选股票的时候呢，还是要远离投机色彩明显的这种类股哦，那这样子才是比较保险的。在当中呢，你们要留意的天数呢，有一天是周六。 针对属猪的朋友，我们在当周的开运花呢是西洋樱草。那么在冬季呢，当我们的这个地上的雪哦，它整片覆盖后呢，你就会发现这个西洋樱草呢，就像小小的红果实一样探出来。所以在一片的白雪中呢，的红点呢看起来就是相当的美丽哦。而在日本人的美学中呢，也会认为它是接近孤寂的一个奥妙情景。 所以他的祝福之下，就代表的是孤寂。而受到他祝福的你们呢，在当中会让人家觉得你们具备这种古典的气质，善于营造寂静的气氛。但是其实内心的隐藏一把热火。只要一旦坠入情网呢，你们一定会从一而终哦。但是这种内外不协调的个性呢，对别人来讲，有的时候会有点搞不清楚情绪哦。即便你很有魅力，也他们也很害怕你会有。 后续的杀伤力，所以这个部分有时候你还是要适当的在深交认识的时候呢，帮自己撇清澄清一下哦。好的，以上呢是针对个别生肖的朋友们在当周要留意的事项。再来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是属鸡的朋友，第二名是属老鼠的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。 先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，在这个礼拜呢，这三周，这三个生肖的朋友，你们可以在服装打扮上多花一点心思哦。因为除了可以给异性一种新的这种视觉的冲击之外呢，也有机会呢，让你跟心仪的对象邂逅哦。那么，你更容易在当中呢，呃，认识或是结识能够跟你谈天说地的异性朋友。 比如说你们也可以讲，呃，开心的事情，也可以讲，呃，诉苦啊，然后也可以讲，呃，一些呃时事啊，基本上能够分享事情很多元哦，所以你会有那种被需要的快乐感，也会滋生。那么就好好的运用我们在这一周异性缘家的时候呢，呃，多留意一下周边的单身单身的异性哦，很有机会可以擦出火花。 所以呢，也祝福这三个生肖的朋友呢，可以顺利在当周脱单哦。好，以上呢是针对当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网好连接，跟老师预约咨询。 如果你还没有报名点灯法会的朋友们，也请务必记得报名我们第二梯次的法会，那个链接也在下方哦。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们稍后会分享测字的结果哦，请大家拭目以待，拜拜。